Benvinguts a una nova edició del programa Busquem respostes a Vallès Oriental Televisió. Avui al plató ens acompanya una persona, una regidora que s'ha estrenat a l'Ajuntament de Granollers, ja veurem si també en política, i que també s'estrena en un plató de televisió, o sigui que avui tot és una mica una novetat. Maria Oliver, benvinguda, gràcies per ser aquí. Moltíssimes gràcies. <laughs> Maria Oliver de la CUP, crida CUP Gran, de la CUP a Granollers, Bé, les passades eleccions municipals del mes de maig van treure dos regidors, van passar de zero a dos regidors. Eh, satisfets, s'esperaven eh, entrar a l'Ajuntament i entrar no només amb un, sinó amb dos regidors? Bé, doncs, a veure, <clears throat> En principi, ja ho vam dir en el seu moment, òbviament va ser una sorpresa absoluta i, i, i increïblement agradable. Jo entenc que l'entrada a l'Ajuntament respon a una doble resposta, és a dir, una resposta, diguéssim, de, de cert encoratjament no? per entendre la CUP com a, com a alternativa política a nivell nacional, és a dir, davant d'una feina que entenc jo doncs, que ha estat valorada positivament, que se'ns ha valorat per la feina, per la coherència no? i per la militància política. Això, diguéssim, una de les les lectures de l'èxit eh, local ha estat, jo crec, també cert emmirallament nacional i, evidentment, també doncs, per una feina interna que ve de lluny, és a dir, que portem molts anys aquí a Granollers treballant, intentant fer auto, autoorganització popular, eh, portem ja anys treballant fins i tot com a, com a assemblea Aire i, evidentment, a partir no, de, de, no només de la feina feta com a CUP, sinó d'intentar teixir no, xarxes de moviment, amb altres moviments socials, doncs a partir d'aquí va sortir una, una alternativa, no? una alternativa política que es diu Crida per Granollers CUP, la, en la qual entenc doncs, que, els, que els granolleris i granollerines, en un percentatge interessant de 1.563 vots, doncs, van votar favorablement, cosa que ens va permetre trepitjar i entrar per primera vegada doncs, a l'Ajuntament de Graullers. En aquest sentit, David Fernández els ha deixat el llistó molt alt a tots els membres de la CUP a Catalunya, no? no només ha deixat un llistó molt alt, sinó jo crec que ha deixat un llistó inigualable. És a dir, jo crec que David Fernández és eh, i serà doncs, un referent polític inqüestionable. És a dir, és una persona d'una vàlua política doncs, manifestament expressa, no? I realment no només als copaires li tenim una estima i una admiració infinita, sinó que a més a més crec que s'ho ha merescut, no? Aquest reconeixement públic per part, diria jo, d'una gran part de, del poble català. En certa manera la CUP, o crida Granollers CUP, eh, però la CUP en general, és com una generació de persones que fins ara feien feina de carrer que assoleixes una certa maduresa, una certa edat i fas un pas endavant? Sí, no sé, no sé fa, fa poquet llegia. Eh, no, mentida, escoltava en un programa de ràdio un tertulià d'aquests que deia que els de la CUP no només són persones que tenen formació política i, per tant, estan enxarxades dins d'una militància, sinó que afegia un plus al qual em va semblar molt interessant i del qual estic absolutament d'acord, sinó que parla dels cupaires com una manera de viure. És a dir, entenem no només la política com una praxis quotidiana, sinó que, a més a més, entenem que la política traspassa, no? és a dir, pròpiament les parets del Parlament, traspassen absolutament les parets de l'Ajuntament i que fins i tot traspassen les parets d'un d'una assemblea. No? És a dir, jo entenc que militar, militar a la CUP o militar dins de l'esquerra independentista, entenem que no només és una qüestió ideològica, sinó que també i sobretot és una qüestió de coherència no? personal i quotidiana. Pels que no estan dintre de la CUP, eh, de cap CUP, a nivell local o nacional, lo de les assemblees mm. funciona mm. realment així? En la mesura de les nostres possibilitats, sí. És a dir, també és veritat que la CUP, eh, com, com bé sabeu, hem multiplicat, amb creix el nostre número de militància. Clar, llavors, a mesura que vas ampliant no, l'àmbit de militància política, també és veritat que t'has d'anar creant no, mecanismes que responguin a aquest gruix de militància. Lògicament, les assemblees es continuen fent i sempre, perquè formen part del nostre ADN polític, continuar fent-les. Però, clar, és veritat que estem reformulant, no? de fet, al juliol vam tenir una Assemblea Nacional obligada no? d'alguna manera que sospesava no? i valorava i proposava doncs, un model reorganitzatiu nou, doncs per què? Doncs perquè realment la CUP podríem dir que s'ha fet adulta, és a dir, el nombre de, de regidors s'ha multiplicat per 3 o per 4, tenim algunes alcaldies, per tant és un volum no? d'incidència política i de presa de decisions constant que evidentment obliga que, evidentment, malgrat l'assemblea continua sent no? la pedra de toc i, per tant, el baluart no? d'alguna manera de la presa de decisions, sí que és veritat doncs, que hi ha altres mecanismes no? que, ens, eh, que ens hem dotat d'ells, ens hem hagut de dotar d'ells doncs, per tenir capacitat de decidir ràpid allò que les assemblees no sempre arriben a temps. No? Uh -huh. Anem a parlar de política, de política local. Um, amb quines intencions arriben a l'Ajuntament de Granollers què és el que volen fer, què volen aportar, quina feina volen dur a terme a l'Ajuntament de Granollers, la CUP? És una pregunta molt interessant. La resposta podria ser molt ambiciosa, però en tot cas m'estimaré més donar una resposta més humil. És a dir, nosaltres, si jo recordo alguna idea que vam intentar traslladar i transmetre a la població granollerina abans de les eleccions, era la idea d'intentar marcar una mica l'agenda política. I quan diem de marcar l'agenda política vol dir d'intentar influir, entenent que estem en un govern de majoria absoluta, però en tot cas influir en un tarannà, en una manera de fer i en unes línies de treball encaminades a què? doncs, en un àmbit educatiu a treballar la segregació escolar, en un àmbit de territori doncs, mirar no, quines són les vies de treball de, de, de, de fer una ciutat més sostenible, més habitable. En temes d'emergència social, doncs, per exemple, com, resone, com resolem el tema de l'habitatge. Eh, en temes d'atur, per exemple, com intentem no? doncs intentar fer, fer alternatives que passin per potser algunes cooperatives d'aturats o d'aturats de graullers, etc etc. Llavors, el que nosaltres eh, estem fent de cop i volta a l'Ajuntament és intentar observar, mirar, preguntar, aprendre moltíssim i intentar intervenir en la mesura de les nostres possibilitats, entenent que tenim dos regidors, lògicament, per això ens posiciona amb una força determinada i, insisteixo, amb un ajuntament de majoria absoluta socialista. Uh eh, -huh. Uh, sobre aquest Ajuntament, sobre aquest govern de majoria absoluta, m'agradaria que vostè em valorés com, com el veuen, com, què en pensen, amb, de dues maneres. Abans d'entrar a l'Ajuntament i ara, si és que ha canviat? A veure, o sigui, el que d'alguna manera denotàvem és el que hem acabat constatant un cop hem trepitjat l'Ajuntament. És a dir, que jo crec que no és només una cosa que copsem a l'Ajuntament de Granollers, sinó que jo crec que és una cosa que copsem en tot cas a molts ajuntaments. És el modus operandi de molts ajuntaments, per exemple, que és l'opacitat en primer lloc, de moltes de les coses que mhm. succeeixen a, la, a la ciutat, i en tot cas la poca politització és a dir, poc debat polític que mhm. entenem que hi ha dins de, dins de l'Ajuntament. No? Això, per exemple, és una de les coses en, en les quals hi estem treballant, hem volgut incidir-hi, és a dir, hem volgut incidir-hi, per exemple, que els plens, que és una cosa, de fet, molt, molt, molt, molt de portes endins, doncs intentar que siguin de portes a, a fora, i no només, de, diguéssim, de portes en fora, de quines serien les vies que poguéssim obrir eh, a la població, sinó que, a més a més, dins del propi consistori, de les formacions polítiques, tinguem un espai eh, dins de totes les, les sessions plenàries, és a dir, entenem que hi ha d'haver una dialèctica política, perquè en tot cas és l'espai públic no? en el qual s'hi ha de tenir aquesta, aquesta, aquest debat polític. I clar, llavors eh, ens hem adonat de, doncs això, no? de que hi ha una certa omnipresència socialista, lògicament, <laughs> lògicament, fruit de la seva majoria absoluta, però que no només està inclosa dins de, dins de la majoria absoluta a l'Ajuntament, sinó que també té, té, té una, tota una xarxa no? diguéssim, de control i de captació, si vols, dins de la ciutat. No? El que sí que entenem també és que estaven molt tranquils, probablement, és a dir, estaven, estan, potser, o estaven, ja no ho sé, en una zona prou de confort, el Partit Socialista, el Partit Governant, que governaven amb una certa comoditat i que en tot cas, doncs, potser ara amb les formacions noves, com podria ser la CUP eh, dins de l'Ajuntament, doncs comencen no, a veure eh, certament incòmodes en alguns temes, a sentir-se potser interpel·lats en d'altres. I bueno, jo crec que en part també respon a la necessitat justament que tenia la CUP no? d'intentar posar-hi el seu granet de sorra doncs, perquè, un, puguem repolititzar l'Ajuntament i, dos, perquè puguem no? ser alternativa en algunes... Passa que aquesta afirmació que, que, que, que, que vostè fa en referència a l'equip de govern mm, mm, esquitxa també, en certa manera, a l'oposició que hi havia fins ara, com si hagués estat adormida. Sí, francament no hem... És a dir, si d'alguna manera, si d'alguna manera eh, nosaltres eh, ens hem presentat a l'Ajuntament, respon a dos motius clars. És a dir, un motiu perquè entenem doncs, que hi havia una oposició mm, poc oposada no? en, en certs moments, però poc oposada, poc combatida, poc combativa, diguéssim, davant de l'homogeneïtat socialista i, evidentment, també perquè no hi havia cap referent de l'esquerra independentista dins del, del consistori, no? Però sí que és veritat que en teníem... Home, no? que no hi havia cap referent de l'esquerra independentista, hi havia Esquerra. Hi havia Esquerra Republicana, correcte, però no l'esquerra independentista, diguéssim, de, de, més dels moviments socials, més de la lluita a carrer, més de l'àmbit assembleari, etc etc. És a dir, no hi havia una força d'alguna manera revolucionària i revulsiva l'Ajuntament. Anem a, al que m'ha dit, marcar agenda política i també mm, crear certa incomoditat, com a mínim, en alguns temes. No, no sé si quan parla d'això pensa, per exemple, amb el tema nomenclàtor. Porten el tema del nomenclàtor de la plaça muntanya a l'Ajuntament, als mitjans, posen el tema al carrer, fan soroll, finalment, em sembla que, que no s'ha hagut ni de, ni de ni d'aprovar, no? Es va reunir la comissió, però la família va decidir demanar que es retirés el nom de la plaça. Tan important és aquest tema? Importància en funció de què o en funció de qui? És a dir, la importància nosaltres li vam donar en el moment que ho vam proposar, que era a, eh, a partir del 18 de juliol, per tant enteníem que era, era un símbol, no? que s'havia en tot cas de canviar, és a dir, ho hem fet per una qüestió de, de, de respecte a la memòria històrica, jo crec que era una qüestió de justícia històrica, i per tant era un tema que sí que és veritat que alguna altra vegada s'havia posat damunt la, de la taula, no s'havia arribat a bon port i per tant enteníem que per què no era un moment ara de posar-ho damunt de la taula, intentar posar el màxim de mitjans possibles, els quals ahir doncs, Eduard i jo ratifico, agraïm no, la quantitat de persones que ens han donat suport, i, evidentment, sense les quals segurament no hi ha hagut eh, aquest canvi de, de, de, del nom de la plaça d'aquest feixista, però, en tot cas, jo, no sé, pensàvem que era un tema que s'havia de posar damunt de la taula perquè enteníem que la nostra ciutat de Granollers no era del tot ètic, no era per una qüestió d'ètica, si vols, i de memòria històrica, lògicament, no? per un principi democràtic, doncs, evidentment, eh, restituir el nom d'un nom alferes feixista. No? En canvi, a mi m'han arribat eh, observacions al mm, sentit de, del tipus de. Tenen molt de temps per dedicar-se a això, però no han tingut temps de mirar-se, d'estudiar-se les ordenances fiscals i s'han abstingut en la votació. Correcte. És que jo crec que són dues coses diferents. És a dir, sí que és veritat que nosaltres al juliol eh, vam poder engegar una campanya per restituir una qüestió que ens sembla de memòria històrica, però també és veritat que les ordenances fiscals és quelcom que ens, ens ha quedat, i això ho vam exposar al ple, ens ha quedat eh, pròxim a nivell de treball. És veritat que no hi hem pogut posar tots els mitjans possibles per treballar-ho amb certa profunditat. També és veritat que són temes diferents i, per tant, nosaltres ens vam abstenir justament per responsabilitat política i perquè enteníem que precisament per la poca profunditat respecte a les ordenances taxes fiscals, malgrat, fer, malgrat haver fet tres apunts no, de línies a seguir de cara a unes properes ordenances fiscals, enteníem que són coses diferents. És a dir, una estava a les nostres mans, eh, per tant podíem apretar eh, amb el vistiplau no, i el recolzament popular, com així ha sigut, i una altra cosa és les ordenances fiscals, que són les nostres primeres ordenances d'una CUP molt, molt jove, no, que tot just comença a caminar d'uns mesos enrere i que en tot cas ens les vam mirar, eh, vam apuntar alguna algunes propostes, no? com, el, com, el, com el tema de l'IBI de les famílies monoparental, el tema de les taxes d'escombraries o el tema, per exemple, incidim, com altres grups ja havien dit, no? el tema de l'exempció de, de l'Església i de les propietats de l'Església, que enteníem doncs, que evidentment és una cosa a resoldre. I per això va ser. Uh -huh. Amb els pressupostos passarà igual? Doncs mira, amb els pressupostos eh, passa, de moment, que segons la llei d'hisendes locals ens, la, ens els, els hauríem d'haver donat el 15 d'octubre, eh, a partir del dia 15 d'octubre nosaltres com a grup municipal ens, ens els podríem estar eh, estudiant. A hores d'ara encara no tenim, l'altre dia a la comissió informativa el senyor Terrades li vaig comentar que què passava amb els pressupostos, em va comentar que a finals de novembre, a principi de desembre, Eh, el rebríem damunt de la taula i això és una de les coses dels inconvenients que nosaltres posem damunt de la taula, és a dir, la informació arriba una mica tard, tardana, una mica justa i per tant evidentment impedeix, no? donat que nosaltres no estem a govern i que donat que nosaltres, en el cas tant de l'Eduard com jo, doncs estem treballant a les nostres mm-hmm. respectius mm -hmm. instituts, doncs això provoca, lògicament, que si tu no dones poc marge, doncs els grups municipals tenen res de marge per preparar-se les coses. Aquest retard en la informació el veu normal, entre cometes, justificable, o amb intenció per part de l'equip de govern? Jo crec que és una dinàmica no només de l'Ajuntament de Granollers, sinó que és una dinàmica, diguéssim, de molts altres ajuntaments. És a dir, una cosa és el que diu la llei que, que, no, que, que marca el 15 d'octubre com a data límit no? per posar els pressupostos damunt de la taula i, per tant, no? d'oferir un, un espai d'un mes i mig eh, tranquil·lament perquè la, els grups els grups i fins i tot la població s'ho puguin estudiar, jo no sé si hi ha una qüestió deliberada d'intentar apurar al màxim perquè la gent hi pugui participar, no ho sé, en qualsevol cas sí que sé que estan incomplint en tot cas el termini. Dit això, també informar, perquè m'imagino que ja deu haver estat públic, així ho hem fet, hem presentat una moció, una moció, diguéssim, per al mhm. proper ple, que justament té a veure amb els pressupostos. Amb uns pressupostos, però diguéssim ja treballant en futures, en futures responsabilitats respecte als pressupostos. Entenem que és un, és un tema prou important, tant, prou, prou, prou Una moció pel, pre, pel ple de pressupostos, encara no s'ha fet pública. No, no és la dels drets humans, no té res a veure, no, eh? No, hem, eh, o sigui, ahir, ahir vam portar ehm, a, a l'OAC i hem registrat una moció per portar-la en el proper ple. Un proper ple I que, no, diu aquesta moció? que nosaltres, amb el tema dels pressupostos, proposem que de cara als propers pressupostos, perquè per aquests entenem que ja és massa tard, proposem, per tant, en la línia aquesta de treballar a, a curt, no? I, a, i a llarg i a mitjà termini, doncs eh, proposem que els propers pressupostos siguin, eh, tinguin un contingut de pressupostos participatius. Eh? És a dir, d'alguna manera estem proposant al proper ple discutir, debatre possibilitat d'arribar a un acord, que aquests pressupostos participatius de l'any vinent de Graullers, doncs, eh, a partir d'una comissió que es crearia ad hoc, uh mhm. -huh. no? doncs, poguéssim treballar amb la participació i la implicació i la responsabilitat no? de l'equip de govern, més tots els grups municipals que hi donem suport, de com articulem uns pressupostos participatius a Granollers. Però amb aquesta idea de no fer-ho per, a, per a aquests propers, ja, perquè lògicament no hi ha temps, diguéssim. però en tot cas no, plantejar-nos una possibilitat, per què no, de treballar cap a, a un pressupost participatiu. Anem a coses concretes. Una de, abans de, de, de sortir escollida com a, com a regidora, mmm, algunes de les coses que vostè va dir que m'he apuntat. Baixar eh, sous de regidors i alcaldia. A veure, entrem en aquell debat que jo em pregunto si no és amb pura demagogia, és a dir, si no tenim bons polítics ben pagats, tindrem bons polítics? Clar, és que jo crec que la... la o sigui, jo, jo sóc partidària, en tot cas la CUP és partidària, de que els polítics s'han de pagar però és que la CUP és partidària de que les persones que treballen han d'estar ben pagades. Clar, jo crec que tenim la discussió, en tot cas, què vol dir ben pagat. No? És aquí és on entra, on entra la discussió. És a dir, ben pagat un alcalde, per exemple, que guanya 40.000 euros, no podria ser ben pagat, per exemple, perquè ara està cobrant gairebé 60.000. No? És a dir, els sous de regidors o regidores, em sembla, ho dic de memòria, que, que ronden els 47.000, i sobretot... Més sobretot, baix, em sembla, eh? una mica més baix. Mm, potser 46 o 47 em sona, però en tot cas la CUP on va fer l'èmfasi, no? diguéssim, mm. de, de la reserva de diners que ens podríem estalviar, treballar és amb les partides que l'Ajuntament dota als grups municipals. Llavors, per això mateix, la CUP va posar damunt de la taula la proposta de reduir-nos un 33%. Reduir-nos aquest 33% de grups municipals, entenc que els grups municipals poden sobreviure perfectament, de fet la CUP s'està aplicant aquesta retallada del 33%, diners eh, dels quals, diguéssim, destinem o destinarem, doncs, com per exemple vam fer a Valeo, com per exemple podem destinar al Sàhara o a altres moviments socials que de manera assembleària decidirem, però en tot cas, si, si apostéssim per una reducció d'un 33%, que números en va vam creure que donaven uns 260 60.000 euros d'estalvi de, al pressupost, doncs enteníem que no és, no és, no, no és en va aquesta xifra. Segurament no salva no? De, de la misèria d'algunes famílies, però en tot cas sí que pot ajudar doncs, a invertir-ho en borsa de lloguer social, invertir-ho a beques menjador de material... I ho han parlat eh, amb els etcètera, altres etcètera. grups d'oposició, això, nosaltres, a banda de l'equip de govern? Nosaltres ho vam proposar, sí. de fet, al, al ple del Cartipàs i lògicament no va tenir el quòrum eh, necessari i de fet és quelcom que tampoc ha tingut el quòrum de la resta de partits. Parlant de diners i d'estalviar, anem al tema pla de xoc. Uh -huh. Suposo que n'hi haurà un altre en els pressupostos d'aquest any, eh, no sé si ja ho han anunciat o no, i no però suposo que sí, per, per la bona valoració que se n'ha fet fins ara. La CUP, eh, així és, eh, des de fora, perquè encara no han entrat en cap pla de xoc, com valoren una iniciativa com aquesta? perquè vostès han posat el tema de l'emergència social sobre la taula. Aleshores, no sé si consideren que el pla de xoc és una manera òptima, suficient o que els sembla bé a l'hora de tractar temes d'emergència social. És una manera òptima, però entenem que també és insuficient. És a dir, eh, jo crec que dins del pla de xoc s'està atenent de manera assistencial a famílies no? que tra a través de serveis socials doncs, venen amb necessitats bàsiques no cobertes, és a dir, famílies que demanden eh, doncs, què fem amb el llum, què fem amb l'aigua, què fem si no podem pagar allò o allò altre, per tant hi ha un pla de xoc que és del tot necessari, entenc jo, però en tot cas també resulta imprescindible, sobretot si atenem a demandes concretes que encara no estan ateses del tot, com per exemple és el tema de l'habitatge Caravaggio. No? És a dir, justament aquest matí no? hi havia una, una mm, manifestació mm, sí. de la PA, és a dir, d'alguna manera estan demanant a l'Ajuntament coses que encara no s'han resolt. Per tant, hi ha un pla de xoc assignat, sí, però el pla d'això que és insuficient si no podem atendre d'una manera immediata, perquè les necessitats no, de les famílies ja. són immediates, és un pla de xoc eh, insuficient si no pot atendre d'una manera eh, immediata aquestes necessitats de les famílies. Tal com està concebut ara, eh, i votarien a favor, també sumarien en aquesta unitat que hi ha hagut fins ara d'Ajuntament a favor d'un pla de xoc? encara que no fos el pla de xoc ideal que vostès pensen que ha de ser? No sé què faríem perquè encara no hem vist el pressupost. Per tant, jo crec que no és qüestió de votar pla de xoc o no, sinó que normalment, eh, d'alguna manera, hem de veure si el pla de xoc és viable o no en funció del que es, també s'hi dediqui a altres coses. No? És a dir, d'alguna manera, la viabilitat d'aquest pla de xoc és important si s'hi dedica en bona part, en la mesura que d'altres parts minven. No? Llavors haurem de veure, per això necessitem veure els pressupostos, és a dir, haurem de veure la globalitat del pressupost per veure d'alguna manera quines polítiques, no? és a dir, quines polítiques socials grosso modo s'estan aplicant, entre d'elles el pla de xoc, i en comparació podríem valorar. Se'ns ha acabat el temps, però no vull deixar l'entrevista sense preguntar-li, més enllà de Granollers, eh, i com a membre i regidora de la CUP, eh, com està visquent i com, i com veu tot el que està passant al Parlament de Catalunya amb aquesta relació de les forces independentistes i bueno, tot això del president i del el president i tot això. Bé, <laughs> previsible la pregunta. No, interessant. A veure, d'alguna manera eh, em remeto justament perquè ha estat avui quan ha sortit en Julià de Joder, el mm. nostre mm -hmm. diputat, d'alguna manera dient alguna cosa que em sembla de tot imprescindible, és a dir, no podem pretendre que la CUP deixi de ser la CUP. És a dir, no, no podem pretendre, no podem exigir, perquè no seria, eh, no seria just que la CUP deixi de ser coherent amb ella mateixa. Per tant, què està dient la CUP? Què està dient? Estem dient i estem sent coherents amb allò que hem dit. Nosaltres no sé si al final votarem el senyor Mas, no ho sabem, però en tot cas, el que sí que sabem és que hi hem de posar l'èmfasi en l'accent, en l'acord que volem fer per desenvolupar justament aquells nou punts fantàstics que vam posar i que vam aprovar al Parlament. Llavors, en això hi hem de dedicar els nostres esforços. És a dir, ja veurem si acabem investint o no en mas, però en tot cas centrem-nos en quines són les vies de desconnexió, quines són les vies de ruptura amb Espanya, com acabem esdevenint aquest procés constituent, com acabem esdevenint unes propostes concretes que incloguin aquest pla d'emergència social. És a dir, sobre el què és amb allò que estem disposats a parlar, a negociar, sobre el com comencem a, a, a desconnectar-nos d'Espanya i, en tot cas, si el què i el com estan posats damunt de la taula que la voluntat de la CUP és que de veritat comencem a signar sobre acords concret, jo crec que potser el qui no és tan difícil d'arribar a un consens. Creu que s'ha pressionat massa, que s'ha posat des de Convergència o des d'alguns sectors massa la pressió i el focus a sobre la CUP per, per, per això, per pressionar a favor de la votació? És evident, no? És a dir, és evident, és a dir, per part dels mitjans de, com de comunicació hi una, operació, una, una pressió absoluta, és a dir, els nostres diputats ja ens ho han comentat, doncs que reben, òbviament, una pressió increïble i que justament el que d'alguna manera és prou admirable, això també ho estem sentint, és que realment ens acabem mantenint, malgrat no? la pressió mediàtica, que no és poca i que, a més a més, que moltes vegades també està doncs, intencionadament dissenyada, podríem dir. No? D'alguna manera el que la CUP té molt clar és que tenim damunt de la taula una responsabilitat històrica, per què no? Que la CUP d'alguna manera el que vol és una república catalana i que això no s'ha de fer ni en una setmana, ni en dues, ni potser sota pressió de, amb límits de data. Molt bé, doncs Maria Oliver, avui s'ha estrenat, però l'ha de repetir aviat perquè han quedat molts temes per parlar. Uh, espero doncs, que sigui en una propera vegada. Moltes gràcies per haver vingut. Moltíssimes gràcies.